Artur Veselovski ja olen opiskellut mediatekniikkaa kaksi vuotta. Mun tehtävänä on webkehittäjä ja tähän mennessä olen tehnyt ö, väliaikaiset sivut Vimmalabille. Mun vastuulla on myös ö, toiselle tiimille Joutitulille Restapin data visualisointi ja sitten varsinaiset sivujen tekoa teknologioina käytön Reactia lähinnä. No vaikutti tosi hyvältä. Pääsi oikeasti tekemään juttuja. Varmaan IoT-tulissa, koska ne iot jutut on kiinnostavia myös. Tulevaisuudessa haluaisin full stack kehittäjäksi. Olen oppinut ketteristä menetelmistä ja hionnut vähän tota tiimin työskentelytaitoja myös. Ehdottomasti pääse oikeasti tekemään juttuja ja saa myös kontaktia työelämään